Нахуй пошел! Пошел нахуй! Аху еть! В рот ебать! Иди ты нахуй! Хуя! Ебать меня не слушай, вот вчера я вышел, терянец ты ебаный, блядь, три ходки, блядь, ебать. Ебать меня не слушай, Давай, парень, вот оно, уверенность. <clears throat> Привет, я Диппер. Безумное место, да? О, привет! Тебе стоит! Э... Попробуй представить, что мы не вверх ногами. Тогда у всех <laughs> стоят дыбом. Хе, да, странно, верно. Ты придвинулась. Слушай, Диппер, вопрос. А ты вопрос дадишь? Ну, да, вроде так и было задумано, нет? Да нет, только мы, ты и я. Кэнди и Диппер. Ебанутая. А ну, пошла нахуй! Ой, Диппер, привет! А, девочка из лабиринта! Хотела узнать, когда позвонишь. Диппер, а это кто? Никто, то есть... Хуй в кожаном пальто! С ума сойти! Ты согласился пойти на свидание со мной, встречаясь со всеми ними? А ну-ка, отвечай, кто из нас тебе нравится? Ты чё нахуй, сука? Ты чё, сука, базаришь? въебасос, ему тысяч, блядь, тот лежит, нахуй, взяли мерин, уехали, короче, мере меньше. Немыслимо. Кошмар! Обычный придурок. Пиздуйте лесом, ебанутые ебанушки. Иди нахуй отсюда, пока дождь не пошел!